बुला दूंगा तुझको मैं हर दिन हूँ ये सोचता हाँ रातों में बैठ के मैं तुझको कोसता याद है मुझे तेरा मुस्कुराना याद है तेरा मेरे भाव में समाना हाँ दिल में थी जगह तुझे तूने बनाई थी मुझे खबर भी नहीं क्यों तू मेरी जिंदगी में आई थी खेल गई तू सारे पत्तों से इक्का लेके गई तू अपने साथ में दिल के अरमान जैसे टूटे टूटा हुआ कचरा बना दिया तूने देख तो सही कैसे लग दिया तूने मैंने की मोहब्बत तूने दगा दिया है हाँ तुझसे ज्यादा मैंने चाह नहीं किसी को यार दोस्त प्यार सब कुछ बर्बाद था मेरा पर मुझ में एक विश्वास था तेरे को लेके एक जागता जागता था मेरा सपना जागता था मेरा तो तेरे लिए कमाया मैंने सारा पैसा सोचा तुझे दूंगा जिंदगी एक अच्छी पर तुझे तो पता नहीं क्यों बात मेरी लग जी थी झूठी हाँ तू गई इस तरीके से तोड़ के मेरे दिल में एक तो थी तूने खेल दिया ऐसे सारे तो से जैसे कोई था मैं लाचार एक इंसान में हवस का शिकार नहीं मुझे तो जिसम को करता मैं जिसमों का व्यापार नहीं पर तूने लगाया आरोप मुझे किया बर्बाद मेरी मोहब्बत का उड़ाया तूने दुनिया में मजाक सोचा था मैंने तेरे साथ में फिर बसाऊंगा सब तेरे देखे थे बड़े बड़े पर तुझे लेके आऊंगा था पर वो सब एक झूठ था फरीद तेरा प्यार तेरा जिस्म का व्यापार तूने किया मेरे साथ दगा जो लूंगा बदला एक दिन तो देखना तू सो होगा बड़ा मेरा नाम होगा हिट तुम जब आओगे तो मैं नहीं मिलेगी ट्रेन के लिए सीट तुम जो सोचो वो सोच से मैं बड़ा बीडीएस नाम है मैंने रखा तुम क्या जानो क्या है इश्क की इबादत कर दूंगा रात तू आ तो सही तुझे ऐसी दुआ न मिले जैसी मुझको मिली है तू बर्बाद है बर्बादी सही बर्बादी तो तूने मंजर मुझको दिखलाया मैं टूट चुका था जब मेरे पास कोई नहीं आया सब ने कर दिया था दूर दिल के पत्तों से खेलने का व्यापार था तो सब ने चलाया धोखे दिए ऐसे जन्म में था फंसना मुझको खबर भी नहीं मुझको पता भी नहीं क्या गिला हुआ मुझको कोई बताए तो सही एक बारी नज़र दिखलाए तो सही यादें घर कर जाती हैं पहरा आँखों पे मेरी रहता है दिल हमेशा टूटा उदास बिखरा हुआ चेहरा रहता है हाल बाल कभी जो बनाती थी मेरे आज वो मुझे देख के जलती है एक हस्ती बनने की कोशिश में जाने कितनी यारी दोस्ती खोनी पड़ती है अपनों ने सिखाया अपना नहीं है सब पर आया दुनिया में मैं क्यों आया सवाल यही पूछू मैं खुदा से हर रात मेरी आंखों में है नमी कोई पड़े या देखे तो समझ जाएगा मेरे दिल में छुपे हैं आज गहरे मैंने दफनाए हैं खुद के समंदर में खुद ही आंसू हैं खुदा भी देख के ऊपर से सोचता क्यों नहीं क्यों मैंने इसके दिल में इतने जख्मी जगाए हैं रातों में मैं जागता हूँ पर कोई साथ नहीं है एक उम्मीद की किरण दिखती है पर कोई विश्वास नहीं है हिम्मत है पर हौसला टूट चुका मैं जाने क्यों छूट चुका हाथ में लाभ वक्त का पर वक्त भी बोले अब तेरा टाइम है गया मेहनत चरी मैंने चाहे कितनी भी हर कोई गिराने में लगा है मुझे जानता नहीं जो वो भी गाली देने लगा है मेरी इतनी खुली किताब से जिंदगी जैसे हर पन्ने पर लिखा हर शब्द अधूरा है प्यार मोहब्बत पूरी नहीं कोई बात में जिंदगी से मैंने फिर भी किया अब तक तो गिला नहीं पर कब तक सहूँ ये मेरा सवाल है जिंदगी मेरी क्यों बदनाम है मैं चाहूँ जो भी वो मिलता नहीं छिन जाता है सब कुछ कुछ मिलता नहीं फरे भी है यहाँ सारे धंधे याद तो सब बस कंधे